प्रकरण आपल्या लातूरमध्ये त्याच्यासाठी त्यांचे आई वडील त्यांचे भाऊ या ठिकाणी न्याय मागत आहे त्यांना निवेदन देत आहे कल्पना आई वडिलांना पोलिसांनी विमानतळावरून हाकलून दिला होता पण माननीय नरेंद्र भाई मोदी या ठिकाणी व्यासपीठावर बोलून त्यांची कफियत माणूस ऐकून घेतलेली आहे Thank you.